何がですか <laughs> おい運営は嘘でも可愛いっていうポジションでしょあなたの心にいるハートですというわけで今月も電撃プレイステーションさんをイルハートことデンハートが紹介をしていきますですよ よしそれじゃあ「電撃プレイステーション」10月号を紹介していきたいと思いますです電撃ラブ今月の「電撃プレイステーション」の表紙はこちらですそれ「ペルソナ5ザ・ロイヤル」 すでに表紙から漂うペルソナ感は見ているだけでワクワクしちゃいそうですねそんでもって今回のネップの回はこちらになりますですそれ前回同様ボリュームアップのネップの回では皆さんからのアイデアを早速反映した新コーナー「教えて女神様」の 第2回目を掲載です今回は各国の働き方などを聞いているようですよ皆さんは働き方かはい感じません皆さんは働き方改革してますかあえっと、えっと、仕事中いつも食べたいケーキ屋さんを見てます 他にもレギュラーコーナーのつなこママの4コマイラストそして水野 P のコラムもあるから見逃さないでくださいですあとカンパチあと電波姉妹のコーナーが連載2周年ということで <laughs> いつもありがとうねビビビちゃんと 信では今月号もフィギュア付き OVA ブルーレイに添い寝シーツが付属した電撃スペシャルパックを紹介です電撃屋ではこのほか購入特典としてタペストリーやポストカードが付属ですぜひご予約は電撃屋でお願いします気のせいかいつもこれ同じようなこと言ってる気がするんですけどねうんうんうん何でもないです この目玉の最高のコーナーですそれ電撃イルハートパチパチパチパチパチ今回こそは今回こそはついにイルハートが登場するゲームに大きな進展がいやいや本当なんですよあの今回はイルハートが見てもねなんか 進んだなって思ったんですもう皆さん指名を見てね驚かないでくださいね <laughs> ですイルハートのみんな今月号の電撃プレイステーションも要チェックですはあどうでしたか <laughs> イルハートの渾身のプリティキャラの何が問題なんですかいやいや確かに確かにね、まあ、最近イルハートからねこう可愛さみたいなのね抜けてたような、ま気もしたんですけどね今回はねあのイルハートのね感想が楽しみな回になったんじゃないかなって思いますよ えーと、イルハートは眠れないときどうするえー、そのままゴロゴロするじゃ、 <laughs> じゃなくって、ぬいぐるみを抱っこして、ホットミルクを飲んで、ふかふかのパジャマ、ルームウェアを着て、あったかい格好をして、オルゴールみたいな BGM を流して、眠気が来るのを待ちます 以上です。はい、はい。はい、あじゃ